Λίγο πριν τι 3 τα ξημερώματα τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, δυνάμεις καταστολή περικύκλωσαν του Ήρου πρόσφυγε που είχαν απομείνει στην πλατεία συντάγματο και του φόρτωσαν σε κλούβες. Ανάμεσά του, οικογένειε, έξι γυναίκε και δύο μικρά παιδιά. Ένα πρόσφυγα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση. Οι συλληφθέντε, συνολικά 51 άτομα, μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση Αλλοδαπών, στην οδό Πέτρου Ράλι. Στο Σύνταγμα, λίγη ώρα μετά τι συλλήψει, υπήρχαν παρατημένα τα προσωπικά του αντικείμενα και ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει, ενώ συνεργεία του Δήμου συμπλήρωναν το σκηνικό εκαθάριση.